Левитация 10, оборот 4 этажный. Ha ha ha! Соседи площадь пожара. Вакич 307 прибыл. На связи. С какой стороны? Туда? Имею от западнего а туша. Можешь? Заезжаю. Ну да, а что, на крышу надо? Все, давай вот сюда, он на четвертый, четвертый этаж подходим. Uh-huh. пятый фронт. Слышу э, вас хорошо, как меня слышите. Стопой стойте перед вот так вот Я э, просто поднять его вперед. Жопа-то ближе получается. Давай, давай. Поляна 119. 119, Поляна, передавайте. Установлено столица Северной 4 этажа. Внутренней стороны зайти на четвертый этаж не можно. 15 понятно, понятно. Автолестница 7 пожарной части устанавливается в окно 4 этажа. 16.43. Поляна 119. Поляна 119. 119, а поляна передавайте. Площадь примерно составляет 50 квадратных метров. Горит 119 понятно, общая площадь 50 квадратных метров, горит мусор и межэтажные перекрытия между третьим и четвертым этажом 1643. Там 19, передай.